तो देखो मॉड फॉर्मूला कैसे काम करेगा यहां पर जो भी हम देंगे जैसे एमओडी लिख दिया मॉड मॉड का मतलब ये होता है रिमाइंडर बताना तो मान लो पहला नंबर है सेवन अगर सात में सेवन में टू से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आएगा हाँ कितना आंसर आएगा देखो ये डिवाइड करके देख लो ये वन आएगा रिमाइंडर वन आएगा जो शेष बचेगा वो कितना आएगा वन आएगा तो मॉड फॉर्मूला हमेशा रिमाइंडर बताता है यानी जो शेष बच जाए भाग देने के बाद वो बताता है मॉड फॉर्मूला ये एग्जाम में पूछा जाता है ठीक है इसको हटाते हैं फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पर ये हमने वी लुकअप एच लुकअप और मैच फॉर्मूले को सीखना है तो सबसे पहले टोटल कर लेते हैं टोटल करना बहुत आसान है किससे फॉर्मूला शुरू होता है इज इक्वल टू से इज इक्वल टू लगा दिया हमें जोड़ना है ना कंप्यूटर के मार्क्स को इंग्लिश के मार्क्स को बायो के मार्क्स को हर एक के मार्क्स को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे सम फॉर्मूले की मदद से हम इसको जोड़ देंगे तो सम फॉर्मूला लगा करके ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहां से यहां तक ड्रैग करते हुए चले जाएंगे सेम लाइन में सेम लाइन में है आप चाहे तो टाइप भी कर सकते हैं आपको पता है कि इसका सेल एड्रेस क्या है क्या है इसका cell address B B four तो यहां पर टाइप कर दीजिए बी फोर कोलन लगा दीजिए और ये इसका फिजिक्स का एड्रेस क्या है एफ एफ फोर तो यहाँ पे एफ फोर टाइप कर दीजिए बस ऐसे भी करके आप एंटर प्रेस कर देंगी तो भी हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट आ गया है आ गया ना यहाँ पर डबल क्लिक करके सबका रिजल्ट आ जाएगा आ गया अभी हम ये चाहते हैं कि हम यहां से रिकॉर्ड दूसरे आ, आ, शीट पर फेच कराएंगे यानी हम वी लुकअप फॉर्मूला यूज करेंगे और रिकॉर्ड्स को फेच कराएंगे कैसे फेच कराएंगे देखिए वी लुकअप जब भी काम करेगा तो हमेशा लेफ्ट साइड से काम करेगा ठीक है मतलब कि जो मोस्ट लेफ्ट साइड में होगा जहां से आप शुरू करेंगे वहीं से ये काम करेगा अगर मान लीजिए यहां पर हमको रोल नंबर देना होता तो यहां पर राइट क्लिक करके इंसर्ट कॉलम बिफोर दिया है आफ्टर दिया तो हम बिफोर करेंगे तो बिफोर करने पे यहां पर एक और जो कॉलम है यहां पे इंसर्ट हो जाएगा अब यहां पे हम कर देते हैं रोल नंबर ये लिखा रोल और नंबर यहां पर आपको मिलता है क्लोन फॉर्मेटिंग क्लोन फॉर्मेटिंग हमने आपको बताया था ना क्लोन फॉर्मेटिंग क्या होता है सेम फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज किया जाता है तो यहां से इसको ड्रैग करवा के नीचे ले आते हैं अब यहां पर हम यूज करेंगे क्लोन फॉर्मेटिंग क्योंकि ऐसा फॉर्मेट हमें चाहिए ऐसा ठीक है तो ये फॉर्मेट ही हम क्यों ना कॉपी कर लें तो क्लोन फॉर्मेटिंग यहां पे दिया हुआ है ये दिख रहा है क्लोन फॉर्मेटिंग क्लिक कर दिया और यहां से इसी को चला दीजिए इस पे देखिए सेम फॉर्मेट में ये बन जाएगा ठीक है देखिए नीचे वाला फॉर्मेट भी आ गया है तो हमें क्या करना है ये फॉर्मेट चाहिए केवल तो यहां से जाकर के क्लिक किया और फिर इतने दूर में इसको चलाएंगे बस तो देखिए सेम फॉर्मेट आ गया कि नहीं इसको मर्ज करना है यहां से पकड़िए और फिर मर्ज कर दीजिए यहां पे मर्ज वाला दिया हुआ है ये देखिए ये ठीक है तो क्लिक किया डबल क्लिक कर दिया तो ये पूरा मर्ज हो जाएगा मर्ज हो गया मर्ज हुआ कि नहीं अब चूंकि ये साइज बदल गई है तो यहाँ से बोल्ड कर देते हैं और साइज जो करना है और कलर जो चूज करना है यहाँ पे चूज करके और साइज भी कुछ बढ़ा लेंगे यहाँ से ये यह बढ़ा लेंगे जो भी साइज आपको चाहिए यहाँ से आप कर लीजिए तो ये जैसे लिखा हुआ था बिल्कुल वैसे ही है सारी चीजें आपको सेम वे में दिख रही है थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ठीक है तो घटा देता हूँ जूमिंग ताकि आपको दिखाई दे तो अब ये दिखाई दे रहा है पूरा पूरा ठीक है अब हम ये चाहते हैं कि हम वी लुकअप फॉर्मूले का यूज करें और चीजें हमें यहां पे डिस्प्ले हो तो वी लुकअप जब भी होगा तो लेफ्ट साइड से लुकअप करता है किस साइड से लुकअप करेगा लेफ्ट साइड से लुकअप करेगा हमेशा ठीक है समझ में आ रही है बात अब मान लीजिए कि यहां पर किसी स्टूडेंट का नाम है अब देखिए लेफ्ट साइड में क्या है यहां पर देखिए ये मेन डाटा है आपका लेफ्ट साइड में रोल नंबर लिखा हुआ है ठीक है तो यहां पर क्या है यहां पर नेम ऑफ स्टूडेंट है तो हमें रोल नंबर भी लेके आना होगा तो यहां पे राइट क्लिक करके और आप एक नया कॉलम इंसर्ट करा सकती हैं यहां पे आ गया अब यहां पे लिख दीजिए रोल नंबर ठीक है हो गया ना सेम फॉर्मेट हो गया कि नहीं अब यहां पर हम is equal to V lookup लगाएंगे तो ये वी लुकअप लगा दिया इजीली समझिएगा वी लुकअप लगाया ठीक है किधर से स्टार्ट किया है लेफ्ट साइड से तो लेफ्ट साइड से वी लुकअप लगा दिया वी लुकअप लगाने के बाद कहां जाएंगे वी लुकअप यहां पर ये दिख रहा है ये यहां पर हमें किस कौन सा रोल नंबर सर्च करना है ये बताना पड़ेगा तो हम चाहते हैं कि रोल नंबर वन किसका है राम का है तो रोल नंबर वन जो राम का है उनका किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स हमें पता करना है तो हमने रोल नंबर तो सेलेक्ट कर लिया तो रोल नंबर यहां पे सेलेक्ट किया यहां पे सिलेक्शन में आ गया है दिख सक दिख रहा है कि नहीं क्योंकि यहां पर ए फोर आया हुआ है और शीट वन से आया हुआ है ये सीट टू पे हम हैं और शीट वन पे क्या है ये ये कौन सा है ए फोर ए फोर है ना तो वही चीज यहाँ पे आई हुई है अब यहाँ पर लगाना है आपको कॉमा कॉमा लगा दिया जाए तो कॉमा लगा देते हैं ये कॉमा लगा दिया अगर यही ओपन ऑफिस होता ओपन ऑफिस कैल्क होता तो यहाँ सेमी कोलन लगाया जाता कॉमा नहीं लगाया जाता तो यहाँ पे कॉमा लगा दिया हमने अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ से आकर के ये पूरा का पूरा इंडेक्स हमें उठाना है ये पूरा न एक भी कम न एक भी ज्यादा ये पूरा हमने ले लिया देखिए यहाँ ए के पहले आपको एक एक करके डॉलर लगाना होगा ये देखिए ये डॉलर फोर नंबर बटन पर मिल जाता है यहाँ से ये डॉलर लगा लीजिए फिर यहाँ पर जाइए यहाँ से ये डॉलर लगा लीजिए फिर यहाँ पे आइए यहाँ से ये डॉलर लगाइए और 11 के पहले भी आपको लगाना है डॉलर ये डॉलर लगा लिया अब ये पूरा डेटा फिक्स हो गया अब यहाँ से कॉमा देना है कॉमा देकर के क्या करना है अब हमें ये समझना है कि हम क्या लेके आना चाहते हैं जैसे मान लीजिए हमें कंप्यूटर का नंबर देखना है कि इंग्लिश का नंबर देखना है ये तो तय है कि राम का ही देखना है लेकिन क्या देखना है टोटल देखना है क्या देखना है बताइए कोई एक सब्जेक्ट बताइए टोटल देखना है कि कंप्यूटर का नंबर देखना है कि क्या देखना है बायो का देखना है तो बायो का हमें कॉलम नंबर काउंट करना पड़ेगा कॉलम नंबर देखिए यहां से एक दो तीन चार पांच बायो का कॉलम नंबर क्या है फाइव है ना तो कॉलम नंबर फाइव है ध्यान दीजिएगा बायो का कॉलम नंबर क्या है 5 है तो यहां से चलते हैं यहां पर और यहां पर हम क्या करेंगे कॉलम नंबर की बात करेंगे तो यहां पे कॉलम नंबर फाइव हो गया कॉमा देंगे और यहां पर एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो देते हैं जरूरी नहीं ठीक है तो आसपास के रिजल्ट को ना लेकर के आना है हमें हमें हम अगर ऐसा नहीं चाहते कि हम आसपास का रिजल्ट लेके आए तो हम यहाँ पे जीरो देंगे क्या देंगे जीरो देंगे तो इसीलिए हम यहां पे कॉमा देकर के जीरो दे रहे हैं ठीक है इसको बंद करेंगे और अब हम प्रेस करेंगे एंटर तो जैसे ही एंटर प्रेस किया तो यहां पर रोल नंबर वाले कॉलम में देखिए 59 आया हुआ है राम का क्या बायो में 59 मार्क्स है ये हमें देखना पड़ेगा ठीक है एक बार चेक करते हैं तो यहां पर आ गए हैं अब इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं अब ये राम है देखिए और इनका बायो में मार्क्स देखिए ये है बायो 59 मार्क्स है कि नहीं है है ना तो वी लुकअप फॉर्मूला ऐसे काम करता है समझ में आ रही है बात अब फिर आगे बढ़ते हैं यहां पर आते हैं वापिस से ठीक है यहां पर तो रोल नंबर अब मान लीजिए अगर रोल नंबर दिया हो तब क्या करेंगे जैसे मान लीजिए यहाँ पे वन दिया हो यहाँ पे टू दिया हो यहाँ पे थ्री दिया हो स्टूडेंट के नाम भी अगर दिए हो जैसे टू पर तो ये स्टूडेंट का नाम तो हमारे पास आ गया अब हम क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि एक बार में पूरी डिटेल लेकर के आए पूरी डिटेल ठीक है तो पूरी डिटेल लेकर के आने के लिए अच्छा ये बताइए हर बार हमें कॉलम नंबर लिखना पड़ रहा है जैसे मान लीजिए अगर कंप्यूटर का नंबर देखना है तो यहाँ पे लगाएंगे वी लुकअप इस तरीके से ये वी लुकअप लगा दिया वी लुकअप लगाने के बाद क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे यहीं से हमें डेटा को लुकअप करना है यहीं से करना है ना यहाँ पे देखिए यहां पर भी तो सेम दिया हुआ है ना तो अगर यहाँ से करना है तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे वन को ठीक है फिर वन को सेलेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे वन को सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाएंगे कॉमा लगा दिया कॉमा लगाने के बाद पूरा का पूरा क्या चाहिए हमें पूरा ये हमें पूरा ये डिटेल चाहिए तो ये पूरा ही हम सेलेक्ट कर लेंगे ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा ठीक है इसको फिक्स करना हो तो फिक्स कर सकते हैं फिलहाल इसको छोड़ते हैं कॉमा देते हैं ठीक है कॉमा देने के बाद क्या करेंगे कॉमा देने के बाद अब हमें ये ये जानना है कि हम कौन से सब्जेक्ट का नंबर चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए अगर चाहिए आपको कंप्यूटर का तो काउंट करिएगा तो ये नेम ऑफ स्टूडेंट वन हो गया आप देखिए यहाँ पर रोल नंबर भी इंसर्ट करा दिया है तो ये वन हो गया रोल नंबर ये टू हो गया अगर कंप्यूटर को चाहिए तो कंप्यूटर कौन से कॉलम में है तीसरे कॉलम में है तो आपको थ्री लिखना पड़ता अगर इंग्लिश का चाहिए हो तो ये वन हो गया ये टू हो गया ये थ्री हो गया ये फोर हो गया तो इंग्लिश का चाहिए तो फोर हो जाएगा अगर बायो का चाहिए तो फाइव हो जाएगा केमिस्ट्री का चाहिए तो सिक्स हो जाएगा फिजिक्स का चाहिए तो सेवन हो जाएगा ठीक है ये कॉलम नंबर है अगर टोटल चाहिए तो क्या हो जाएगा फिर उसी तरीके से जोड़ लेंगे one two three four five six seven eight हो जाएगा ठीक है तो मान लीजिए इस बार हमें किसका चाहिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं हमारा कर्सर कहाँ पे है कंप्यूटर का चाहिए तो कंप्यूटर के लिए कौन सा कॉलम नंबर है गिनिए काउंट करिए वन टू थ्री थ्री है ना तो यहाँ पे केवल आपको थ्री लिख देना है तो हर बार कॉलम नंबर हमें लिखना पड़ रहा है ठीक है और यहाँ एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो ही देते हैं तो इसको बंद कर दिया और एंटर कर दिया तो यहाँ देखिए एट है क्या देखना पड़ेगा हमें 38 है राम का 38 आया हुआ है ठीक है ये हो गया समझ में आ रही है बात तो ये हर बार हमें देना पड़ रहा है कॉलम नंबर लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम कॉलम नंबर न दें तो इसके लिए क्या कर सकते हैं इसके लिए हम मैच का फॉर्मूला लगा सकते हैं मैच क्या काम करता है ये आपको रो नंबर या कॉलम नंबर की जानकारी प्रोवाइड करता है देता है कैसे देता है आइए देखते हैं यहां पर इज इक्वल टू मैच लगा लेते हैं क्योंकि कोई भी फॉर्मूला स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर में किससे शुरू होता है इज इक्वल टू के निशान से शुरू होता है तो यहां पे लगाएंगे मैच ये लगा दिया मैच ब्रैकेट को ओपन किया और अब यहां पर क्राइटेरिया कह रहा है सर्च क्राइटेरिया किसको आप सर्च करना चाहते हैं जैसे मान लीजिए कोई एक ले लेते हैं जैसे मान लीजिए मैं क्या ले लेता हूं लाइक मान लीजिए बायो ले लेते हैं तो बायो का हमें पता करना है क्या कॉलम नंबर क्योंकि ये तो कॉलम ही है तो यहां पे कॉमा देंगे और यहां से ये बायो का नंबर ढूंढना है बायो का कॉलम नंबर पता करना है तो कहां पे बायो का कॉलम नंबर है यहीं पे है ना अगर हम इस पूरे डिटेल को सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से देखिए इसी के अंदर बायो का कॉलम नंबर मिलेगा ना कॉलम नंबर तो इसी में मिलेगा तो इसी को हमने सेलेक्ट कर दिया पूरा नहीं सेलेक्ट करना आपको आपको केवल हेडिंग सेलेक्ट करनी है ठीक है तो यहां पर आप डॉलर लगा दीजिए ये सही तरीका है ठीक है और फिर यहां पर आइए और यहां पर डॉलर लगा दीजिए फिर यहां पर आइए तो यहां पे डॉलर लगा दीजिए तो ये पूरा फ्रीज कर दीजिए रो और कॉलम को एच क्या है कॉलम है थ्री क्या है रो है ठीक है तो यहां पर आप कॉमा दे देते हैं अब कह रहा है कि लुकअप एरे आपने दे दिया अब आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप चाहते क्या है एग्जैक्ट मैच चाहते हैं कि अप्रॉक्स मैच चाहते हैं तो हम एग्जैक्ट मैच चाहते हैं इसीलिए यहां पे जीरो लिख दिया ब्रैकेट को क्लोज किया और एंटर प्रेस किया यहां पे 4 आ रहा है 4 से क्या मतलब है बेटा यहां पे देखो ये 1 है ये 2 है ठीक है हम किसका पता कर रहे थे बायो का ना तो ये 3 है और ये क्या है 4 है है ना अब देखो अब हम क्या करते हैं यहां पर सीट नंबर 2 पे आते हैं ठीक है यहां पर बहुत सारी चीजें लिखी हुई है ना केमिस्ट्री सब सारा कुछ लिखा हुआ है कि नहीं तो अभी हम क्या करेंगे वापस से आएंगे यहां पर टोटल टोटल का कॉलम नंबर पता करेंगे कैसे पता चलेगा टोटल का कॉलम नंबर क्या है जैसे मान लो हर बार काउंट तो नहीं कर सकते हर बार काउंट कर करके पता करना हो तो फिर सॉफ्टवेयर बनाने का फायदा नहीं होता है तो मैच फॉर्मूला आपको काउंट करके बताएगा देखिए यहां पे लगाइए match M A T C H match लगा दिया हमने और मैच लगाने के बाद ये ध्यान रखना है कि आपको टैब बटन नहीं प्रेस करना है एक्सेल जो लोग यूज करते हैं वो अक्सर टैब प्रेस कर देते हैं लिब्रा ऑफिस कैल्क में टैब नहीं चलेगा ये हो गया अब हम ये चाहते हैं कि ये टोटल का कॉलम नंबर हमें पता चल जाए तो टोटल को सेलेक्ट कर लिया भाई टोटल यहां पर भी वही दिया हुआ है यहां से टोटल सेलेक्ट कीजिए इसको ठीक है क्योंकि यहां पर हमारा पूरा डेटा है तो इस वाले सीट से हम क्या करेंगे टोटल को सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है कॉमा देना है कॉमा दे दिया कॉमा देने के बाद क्या करना है हमें ऊपर का जो ये हेडिंग है इसको सेलेक्ट करना है ये सेलेक्ट कर लेते हैं कर लिया पूरा हेडिंग सेलेक्ट हो गया अब क्या करना है फ्रीज करने का काम करना है इसको फ्रीज कर दिया जाए पहले एच को फ्रीज करें यानी डॉलर लगा दें ठीक है फिर थ्री के पहले डॉलर लगा दें ठीक है फिर यहां पर बी के पहले डॉलर लगा दें बी के पहले भी लगाना पड़ेगा ना तो ये बी के पहले लगा दिया थ्री के पहले लगा दिया लगा दिया यहां पे एच के पहले लगा दिया फिर थ्री के पहले लगा दिया तो इस तरीके से इसको फ्रीज करना पड़ेगा ठीक है समझ में आ रही है बात तो ये फ्रीज हो गया अब फ्रीज हो गया तो फिर कॉमा दे दो अब हमें किसका पता करना है बताइए टोटल का तो बस यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए क्या लिखते हैं जीरो लिख देते हैं बंद करते हैं ब्रैकेट को एंटर करते हैं यहाँ पे सात है काउंट करिए एक दो तीन चार पांच छह सात ये तो बता दिया ठीक है इसी तरीके से जिसका भी आपको पता करना हो इजिली पता कर सकते हैं इजिली यहां पर हम आपको एक बात और क्लियर करते चले यहां पर हमने रोल नंबर को नहीं इंक्लूड किया है इसमें और हाँ, रोल नंबर लिखा जरूर है हमने इसमें लेकिन इंक्लूड नहीं किया है ठीक है नो प्रॉब्लम समझ में आ रही है बात जैसे मान लीजिए यहां पर मैं आपको एक बहुत आसान तरीका बताता हूं जैसे मान लीजिए बहुत बड़ी रो है या बहुत ज्यादा कॉलम है तो आपको करना क्या है जो भी रो या कॉलम है उसको पूरा जैसे मान लीजिए ये हमने कर लिया है यहाँ पे ठीक है अब मान लीजिए कि आ, मैं एक काम करता हूँ यहाँ से नेम ऑफ स्टूडेंट को और ये इस तरीके से ये इनको कॉपी कर लेता हूं इतना चीज ठीक है ये कॉपी किया और यहां पे लाके इसको पेस्ट करता हूं ठीक है इसको हटा देते हैं यहां पे ठीक है अब यहां पे नेम ऑफ स्टूडेंट भी हमारे पास है और कंप्यूटर नाम का सब्जेक्ट है और राम जो दिया हुआ है नाम उसका क्या है नाम भी दिया हुआ है तो यहां पे आप फिर मैच लगाते हैं मैच बहुत इजी कर देता है हमारे टास्क को जबकि हम वी लुकअप या इंडेक्स या इस तरह के फॉर्मूले को यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा वी लुकअप का मतलब वर्टिकल लुकअप एच लुकअप का मतलब हॉरिजॉन्टल लुकअप ठीक है अब ये देखो ये मैच हो गया अब राम हम किसको सर्च करना चाहते हैं अब मान लो इस बार हम रो नंबर सर्च करना चाहते हैं रो नंबर समझ रही हो ना ये देखो ये वन टू थ्री ठीक है तो इस बार हम राम का रो नंबर सर्च करना चाहते हैं राम को सेलेक्ट कर लिया चाहे यहां से सेलेक्ट करो चाहे यहां से सेलेक्ट करो या यहां से सेलेक्ट करो बात बराबर है ठीक है कॉमा दे दिया कॉमा देने के बाद क्या करेंगे कॉमा देने के बाद राम कहां मिलेगा आपको यहीं पे कहीं मिलेगा ना इसी में तो इसको सेलेक्ट कर दिया अब इसको फ्रीज कर दो फ्रीज करने का तरीका मैंने बताया इस तरीके से है ना ये हो गया फिर ये हो गया फिर ये हो गया हो गया ना फिर कॉमा दे दो कॉमा देने के बाद क्या करना है यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो देना बंद करो एंटर कर दो ये बता रहा है कि राम जो है रो नंबर टू में है रो नंबर टू है कि नहीं राम का देखो यहां पर भी देखो ये पहला रो है ये दूसरा रो है है कि नहीं है है ना अब मान लो यहां पे राम का नहीं चाहिए तो राम को हटा दो डिलीट कर दो किसका चाहिए यहाँ पे एन एरर आ जाता है जब हटा दूंगी तो एन एरर आ जाएगा एन का मतलब है नॉट एप्लीकेबल वैल्यू इसको नहीं मिल रही है पर हम स्टूडेंट का नाम चेंज करेंगे ठीक है किस सब्जेक्ट का मार्क्स हमें पता करना है कंप्यूटर का तो मान लो अभी हमने सोहन को कॉपी किया और यहाँ पर सोहन का नाम ला करके रख दिया ये देखो तो सोहन का तो यहाँ पर सोहन जो है आ, सोहन का जो फाइव है तो ये यही बता रहा है ठीक है जब वी लुकअप का फॉर्मूला लगाओगी तो ये पूरा बता देगा नंबर कैसे बताएगा देखो यहां पे इसको हटाते हैं देखो वी लुकअप का फॉर्मूला लगाओगे वी लुकअप ठीक है अब यहां पर आ गए अब यहां से क्या करना है सबसे पहले लुकअप करना है तो मान लो सोहन को लुकअप करना है सोहन कॉमा दे दिया कॉमा देने के बाद ये पूरा टेबल एरे ले लेंगे ले लिया टेबल एरे फिक्स करना है तो फिक्स भी कर लेंगे यहां पे चल के यहां से फिक्स करते हैं ज्यादा बेटर रहेगा ये देखो ये बी को यहां से फ्रिज कर देते हैं इसको यहां से फ्रिज कर देते हैं ठीक है यहां से इसको फ्रिज कर देते हैं और थ्री को भी फ्रिज कर देते हैं और फिर यहां पर एच को फ्रिज कर देते हैं और फिर यहां पे 11 को भी क्या करते हैं फ्रिज कर देते हैं तो ये फ्रिज कर दिया हमने पूरा कॉमा देंगे कॉमा देने के बाद क्या करना है जीरो अभी कहा जीरो दोगी कॉलम नंबर बताना पड़ेगा ना कॉलम नंबर बताओगी ना कौन सा कॉलम नंबर है फाइव है कंप्यूटर का कॉलम नंबर पूछ रहा है ये टू है ना तो यहाँ पे टू दोगी अगर कॉलम नंबर ना मालूम हो तब क्या करोगी तब हमने आपको बताया था मैच का फॉर्मूला तो M A T C H match लगा दो ये अपने आप कॉलम नंबर ढूंढ लेगा मैच में क्या होगा कॉलम नंबर किसका पता करना है कंप्यूटर का कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लो कॉमा दे दो कहां पे है कंप्यूटर कंप्यूटर कहां मिलेगा इसी में कहीं मिलेगा ऊपर यही है ना ये हेडिंग केवल सेलेक्ट करना हमको सेलेक्ट कर लिया फ्रिज करना है फ्रिज कर देंगे कहां पे जाके फ्रिज करेंगे ये देखो ये आए यहां पे यहां पे इसको फ्रिज कर देते हैं किसको किसको फ्रिज करेंगे देखो ये B3 को फ्रिज करेंगे और H3 को फ्रिज करेंगे तो ये B को फ्रिज कर दिया अब इधर आएंगे 3 को फ्रिज कर देंगे अब H को फ्रिज कर देंगे यहां पे जाके डॉलर लगाने से फ्रिज हो जाता है ठीक है तो ये हो गया फ्रिज कर दिया कॉमा देंगे कॉमा देने के बाद क्या करना है अब जीरो दे देना है ठीक है बंद कर देंगे अभी मैच का फॉर्मूला पूरा हुआ है वी लुकअप का फॉर्मूला कॉमा देने के बाद फिर जीरो देंगे तब पूरा होगा ये पूरा हो गया अब एंटर कर दो अब यहां सोहन का कंप्यूटर में 36 नंबर है 36 है कि नहीं है चेक कर लेते हैं ये सोहन है कितना नंबर है 36 है ना देखो है कि नहीं क्लियर अगर मान लो सोहन का हमें टोटल देखना था कंप्यूटर का मार्क्स नहीं देखना था तो आपको कुछ नहीं करना है सिंपली यहां पे जाना है कंप्यूटर जो लिखी हो इसको हटा दो उसके जगह लगा दो टोटल इसी को कॉपी कर लेते हैं या आप लिख भी सकती हैं कोई दिक्कत नहीं है तो ये देखो सोहन का 227 नंबर है क्या सही बात है कि नहीं चेक किया जाए तो यहां पे आते हैं और ये सोहन का नंबर है तो देख लो 227 नंबर है सोहन का है कि नहीं देखो है ना तो ये इस तरीके से काम करेगा मैच फॉर्मूला और वी लुकअप फॉर्मूला समझ में आया अब समझ लेते हैं एच लुकअप क्या काम करता है H lookup H lookup horizontally lookup करता है वी लुकअप हमेशा किधर से लुकअप कर रहा है लेफ्ट साइड से ठीक है एच लुकअप क्या करेगा हॉरिजॉन्टली लुकअप करेगा हम वी लुकअप में क्या ले रहे हैं हम हमेशा रो की बात पहले हम रो को उठा रहे हैं साइड से हम रो को उठा रहे हैं अब वी लुकअप में साइड से कॉलम को अब देखिए उल्टा हो जाएगा देखिए यहां पर एच लुकअप करेंगे एच लुकअप लुक अप ये हो गया एच लुकअप हो गया अब यहाँ पे कह रहा है सर्च क्राइटेरिया किसको सर्च करना है तो इस बार हम कहेंगे ना हम कॉलम नंबर कौन सा है गिनो एक दो तीन चार पांच छ सात एच लुकअप हमेशा रो को काउंट करेगा किसको काउंट करेगा और रो को काउंट करेगा एच लुकअप क्या काम करेगा और रो रो रो को काउंट करेगा जैसे मान लो यहाँ पे फिर से हम लगा के दिखा रहे हैं एच लुकअप लगाया ठीक है अब क्या करेंगे अब हम इसको लेंगे साइड से ये ये ले लिया मान लो कंप्यूटर ले लिया टोटल भी ले सकते हैं ठीक है अब क्या करेंगे पूरा डेटा ये कॉमा देने के बाद क्या कहेंगे अब ये रो इंडेक्स नंबर मांग रहा है और रो इंडेक्स नंबर मांग रहा है ध्यान दो यहां पर क्या कह रहा है ये इंडेक्स नंबर मांगेगा तो हम कॉलम काउंट करके बताते थे इसमें क्या काउंट करके बताएंगे रो काउंट करके बताएंगे कि किसका हमें पता करना है तो यहां से काउंट करो एक दो अगर राम का पता करना है तो यहां पे दो लिख दोगी ठीक है दो लिख करके कॉमा दोगी जीरो दोगी क्या पता करना था बेटा हमने सी को सेलेक्ट किया था सी थ्री है ये एक दो तीन कंप्यूटर सी में है हाँ सी में है तो कंप्यूटर का पता करना है तो राम का कंप्यूटर में कितना है 38 आया हुआ है आ गया कोई दिक्कत नहीं ना है अब देखो फिर से मैं लगा के दिखाता हूं एच लुकअप कर दिया एच लुकअप ये लगाया और ये लगाने के बाद अब मान लो कि आ, टोटल पता करना है तो टोटल को सेलेक्ट किया कॉमा दिया यहां पर पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं अब मान लो कि इस बार हमें सुरेश का पता करना है सुरेश किसका पता करना है सुरेश का ठीक है तो क्या करेंगे क्या करेंगे गिन करके इलेवन देंगे यहाँ पे इलेवन दे दिया कॉमा देंगे जीरो देंगे क्यों इलेवन दे रहे हैं क्योंकि नहीं यहां से काउंट करो यहां से ऊपर से नहीं काउंट करोगी यहीं पे तो मिस्टेक हो जाएगी देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ नाइन होगा ना इलेवन कैसे हो जाएगा ये हो गया यहाँ पे जीरो दे दोगी एग्जैक्ट मैच के लिए एंटर करोगी 180 है है कि नहीं हाँ। है ना सुरेश का अस्सी है जी देखो ना क्या है दिख रहा है 180 है ना कोई दिक्कत है बताओ समझ में आ गया पूरा कोई दिक्कत पूरा वैसे ही आ हाँ बिल्कुल वो भी आ सकता है कैसे आएगा तो अगर एक ही बार में पूरा डेटा फेच कराना हो तो उसके लिए भी आसान तरीका है क्या करना है देखो सबसे पहले यहां पे लगाएंगे हम क्या वी लुकअप लगाएंगे क्योंकि वी लुकअप की ही बात कर रहे हैं एच लुकअप तो अभी हमने समझा है तो यहां पे इज इक्वल टू लगा लिया फिर लिखेंगे वी लुकअप इस तरीके से लगा दिया वी लुकअप अब वी लुकअप लगाने के बाद क्या करना है हमें साइड से लुकअप करना है तो ये हम रोल नंबर सेलेक्ट करेंगे ध्यान रखना है और रोल नंबर को सेलेक्ट करना आप रोल नंबर यहां से भी ले सकते हैं ये जो सीट वन पे डेटा है आप यहां से भी जा सकते हैं ठीक है यहां पे देखिए ये यहां से शुरू है डेटा हमारा तो यहां पे रोल नंबर 1 सेलेक्ट कर दिया अब सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो शीट नंबर 2 पे देखिए ये सिलेक्शन में आया हुआ है तो इसको फ्रीज करना है ये जो है ना ये डेटा हमें फ्रीज करना यानी फिक्स करना पड़ेगा तो यहां से डॉलर लगा करके फिक्स कर लेते हैं ये हमने इसको फिक्स करा ठीक है कॉमा लगाएंगे कॉमा लगाने के बाद क्या करना है यहां से शीट वन पे आना है और ये पूरा का पूरा डेटा हमें कर लेना है सेलेक्ट कुछ इस तरीके से ये पूरा डेटा हमने कर लिया सेलेक्ट सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है यहां पर एक एक चीज को फ्रिज करिए पहले ए को फ्रिज किया फिर थ्री को फ्रिज किया फिर यहां एच को फ्रिज करेंगे कुछ इस तरीके से और फिर एलेवन को भी कर देंगे फ्रिज ठीक है तो ये एलेवन भी फ्रिज हो गया एलेवन को फ्रिज करने के बाद फिर लगाएंगे कॉमा कॉमा लगाने के बाद यहां पे कॉलम्स का फॉर्मूला लगा देंगे ये कॉलम्स हो गया कॉलम्स लगाने के बाद क्या करना है इन दोनों को सेलेक्ट करना है नेम ऑफ स्टूडेंट और कंप्यूटर को सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है इसके पहले हिस्से को फ्रीज करना है तो यहां से फ्रीज किया और फिर यहां से फ्रीज किया ठीक है ये फ्रीज करने के बाद क्या करना है ब्रैकेट को क्लोज करना है कॉमा देना है एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो दे देना है और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करना है तो यहां पे राम आ गया है देख सकते हैं यहां पे राम आ गया अब यहां पे आप इसको ड्रैग करवाते हुए चले जाइए टोटल तक आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा देखिए पूरा डिटेल आ गया कि नहीं टोटल तक आया क्लियर है अब एक बार चेक करते हैं क्रॉस मैच करते हैं कि ये सही आया है कि नहीं तो देखिए राम का कंप्यूटर में 38 और इंग्लिश में 14 है तो यहाँ पे 38 और 14 ही दिखाई पड़ रहा है बायो में 59 और केमिस्ट्री में 25 तो बायो में देख सकते हैं 59 और केमिस्ट्री में 25 है 23 फिजिक्स में है और 159 है आपका टोटल 23 फिजिक्स में है और 159 है टोटल तो कुछ इस तरीके से आप एक बार में लेके आ सकते हैं तो सारी चीजें एक वीडियो में क्लियर हो गई होंगी अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें thank you for watching this video